Üstünüzə sağlıq. Mən bekar olanda hoqqa verirəm. Bu da mənim təzə hoqqamdır. Hoqqa veriyorsun abi. Hə, yaxşı da, bəs fikir. Deməli bu nədir? Yox, bu pakrada deyil. Pakrada idi. İndi tövbə elədi, başqa işlə məşğuldur. İndi maşında kör nöqtədə olan maşınları göstərir. Demək nə fərqi? Sizin maşının yan palasasındakı olan maşınları yan güzgülər göstərmir. Bu aparat həmin maşınları göstərir. Gəldik, oturduq maşına. Maşını kodladıq. İki tərəf ikisi işləyir, amma səsi gəlmir. Yəni, bu ondan ötürü ki, yol düz yol getdiyiniz yerdə sağınızda, solunuzda parasada maşın varmı, yoxmu, varsa nə qədər məsafədə maşın var, bunu göstərmək üçündür. Məsələn, e, Albana keçmək istəyirsiniz və yaxud da palasa dəyişirsiniz, dalınızdan gələn maşın yan düzlükdən çıxıb görə bilmirsiniz. Onu görməkdən ötəri məsələn sola gömürük, sol pavrotunu yan verir, sağ tərəfi bağlayır, ancaq sol tərəfdən gələn, sağ tərəf işləmir. Sol tərəfdən gələn əgər maşın varsa, nə qədər məsafədə maşın var, onu göstərir. 2 metr yarıma kimi göstərir. Sanki bunu söndürür, çatdırır. Sağ paralakın qoşu, indi solu bağladı, sağ açı səsi ilə yerdər. Bu səfər də sol tərəfin kişilərini, sağ tərəf, sağ tərəf palasyadan gələn əgər maşın var, maşın yoxsa cüzdür göstərir. Maşın varsa nə qədər məsafədə maşın var, onu göstərir. İndi havada indi qoşaq, ikisini bir yerdə. Avarenin də dəyişmir. İkisində göstərir, səhv də gəlmir. Yəni bu Avarenin vurub Doom 800 yolu gedirsinizsə bu ciyirləməyin mənası yoxdur. Məsələn, Avarenin vurub gəlin gətirdə gedirsiniz, gəlin gətirdə sağı zamaşındır, solu zamaşındır. Bunu ciyirləməyin mənası elə. Amma sağızda soluzda olan maşınları yenə göstərir. Yəni bu da ondan ötürü ki, gəlin gətirdə sağızda soluzda olan maşınlardan nə qədər məsafədədir, baxa-baxa yol yaddan çıxarır, gedib gəlin maşına girmək üçündür bu. Sonra zadla. Zadniyə verəndə yenə həm iki tərəfi göstərir, həm səsi də atılır. Yavaşda taxradalarda 4 dənə qabaqda olur. Dalda düzünə. Böyrə böyük tərəfləri göstərmir. Bu da yan tərəfləri göstərir. Belə maşını belə daldalar verəndə yan tərəflərinə belə məsafədə nə var onu göstərmək üçün. Məsələn, saxladıq maşını düşmək istəyir uşaqlar. Qapını açanda daldan gələn maşını görməsə, daldan gələn maşın gəlib bizim qapını oğurlayıb apara bilər. Ondan ötürü qapını açanda yenə iki tərəfi də qoşur, səsini də qoşur. Əgər dalda maşın varsa, qapını açdığımız tərəfdən xəbər verir ki, yəni hərəmkar gəldi, qapını götürüb aparır. Gəldik, Maşını saxladıq, söndürdük, hamısı söndü. Heç biri işləmir. Yəni, nə zadmı, nə pavrotmu. Bircə baxır, yenə maşın sönümlü olsa da, qapını açanda daldan ələmşah gəlirsə qərar verir. Ki, dəyə qoyma, ayağmanda qapını apardı. Yenə maşını kopduyanda açılır, iki tərəfin ikisini də göstərir. Pavrotniklər. Pavrotnik də düzdür, belə pavrotnik böyünür. Amma bunda fərq eləmir, yəni saxlayır.